mamelani ke bantwana bam sizawufunda ukubhala ngokudibanisa ne ndizawuxelela into xa ubhala ngokudibanisa amagama akho ingathi ayadanisa le anemisile ananto anemisile nje aqala so aphindele so ayadanisa ne amagama ukuthi okudibanisa khambalelo u-a emoyeni ongadityaniswa u-a ibhale u-m omoyeni yabona unjani unamsile anamsila ne zakubonisa ke u-a ukudibanisa zambona unomsila yena uqala ngantoni ngomsila aphele ngantoni aphilado ndizakubhalela umama wokudibanisa yambona umama wokudibanisa uthi ukhona umsila ba okay sizakhumbula ke uawethu simvala kuqala ngantoni aphele ngantoni njongo ndizakubonisa mzekelo uthi uqala ngomsila aphele ngomsili uzikhumbuze ke xa siyibhalayo siyazithini siyazikhumbuza le uqala uqala ngomsila aphele ngomsila bhala apha edeskini akho ndibone ke ha azubhala apha entsini bhala ngomnwe uthethe ngomlomo uthini uqala ngomsila Uqala ngomsila aphele ngomsila. Uqala ngomsila aphele ngomsila. Chila, chila ncwadi. Vula Bhala lentana uthi. Eh eh. Sila. Aphele ngomsila. Very good. Okay, bhala ke lomgca wonke. Uzale. Ngeke. okay yima ke sithando sakho masijonge ipensi yakho ibambe njani ayivele ne eke eke good qala ke ndibona uthetha jonga ke jonga jonga yabona mos xa ubhalo awakho andithi ukuthi swa xa ubhalo awakho yabona xa ubhalo awakho ungekani nti ungaqala ungomsi cococo ndenze imistake xa ubhalo awakho masandithi ungonjenje ne anditsho khabhalo abakoqala ndimbona uyekulungise kwa ubhalo awakodokoso awakho awuyiphakamisi ipensile yabo jo umbona lo wam a andiyiphakamisa ipensile nawe ubhalo wakho Bantwini sikhumbule ke nje sibhala nje ipensile asithini asiphakamisa ipensile simbhala uawu wonke singaphinda sithini ipensile singakhange masikhe sijonga masikhe siprektise apha emoyeni kwakhona masiprektise emoyeni sithini uqala ngomsila nje uyabuya ndiyabuya ikala ndibhalu akwakhona uphele ngomsila okay awuyiphakamisa itu ipensile yakho eke masizame ubhala ke lo wethu apho siyabuya ke hayi ndiyabathanda ba abakho sithando sihle okay mamela ke mntanam ne hlala siceta apha esidulweni ne ke uyiguqola incwadi yakho uyibeke ngolu hlobo ne okay jonga ke masiwusigibhe lo mca okay uyathetha ke ubhala uthini aa bhala kulo umca uthini umsila wakho uqala ndaba uqala ndaba umsila wakho ibheka phezulu uqala ke uza ndincedisa so if uqala ngomsi suqinisa isandla susiqinisa isandla siyekelele ba uqala ngomsila uphele ngomsila yabo mna ndikunceda senza kubonisa eyam ithi uqala ngomsila uphele ngomsila yabo uthini uqala ngomsila uphele ngomsila iza ke baba masiye kunye masiye kunye uqala ungaqinisa isandla bamba kathi ipensile yakho good uqala sanyuka uqala ngomsila uphele ngomsila nice yenze enye ke apha ecamkwayo bhoko wakho uthethe uqala ngaphi ngomsila yes good girl nice jonge ke ngoku ipensile yabo funa kungayithini kungayisusi le masiphinde kokugqibela ah, ah. jonga ukuze ungayisusi ipensile ke yazi uzafuna ukuthi funeka uziqala ukujonga lo msila wakho uqala ngomsila ne umsila wakho uphele apho ne ubuye ke ngokubhalo awakho uphele ngabani ngomsila yabona ipensile yam khandisusi khawuphinde ke uqala pho umsila yes andikubhawuthe andikuva uthetha andikuva uthetha uqa masithi jonga umsila wakho ujika jonga umsila wakho sabhala because ba umsila wakho uthi ujike apho yayibona ujika phi ukuthi ujike apho yebo okay mamelani bantu cela nijonge last time xa uzama ukwenza lo awakho ungakhange ususe ipensile yazi funeka uthini ndijonge uqala ngomsila masine uba ngathi uyathini uba ngathi uyajikela ne ubuye umbhalo awakho ogqiba ugqibele ngomsini yabona khanti isuse ipenseni uthini iqala uqala ngomsini uthini ujikele ubuye umbhalo awakho uphele ngantoni ngomsila ndiyisusa ipensile okoko ne andibone ke